Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, ya, Kalau nak klik, animasi kita. Ha, serunya. Ya. Baca lah oh ya sepatu dua kata untuk kena sama tu. Baca lah oh ya. Aku tak boleh nak baca mak. Apa pula? Aku tak bawa spek aku tu sokmu. Sudah kerja lah. Sudah kerja lah. Lagu tu atu bosa weh. Atu. kalona kalona, kikua inua kalona kalona, kikua inua kalona kalona. dapo dio hi bunyi kikua kikua amo bacho yo amo dako yo yo loro atu ro gene tu buku yo ku tali main sae ngose ngose ra ku tali main Oh, tu amo ku ngamu tali kita dapo lah. Mari mak, mari mak, tengok sama geboh, ah ha, berat ni saya berat dia apa mak geboh, jebuk mulut ni dia ha sudah kerja lah dia sudah kerja lah dia sudah kerja hok mano hok luar mana? lah kata ke sama ni pisau dia pisau dia pisau dia apa mak tak khabar apa mak apa mak apa mak jebuk mulut-mulut ni biar aku baca gitu Oh, tak ada beras kunyit sini. Beras kunyit mana? Ada hutan pak ngai. Aku Nungmah mak arkos dia di nagoro naik nagoro turu Awun awun ke belak tidur nak awun ke belak jago Ucap semua berdewa tu Aku nak pulih atas diri sama ni Mak Mak Tak kalah Mak Mak eh Mu Sedar malik aku mak Aku tak kabar yo Aku tak kabar yo Aku tak nampak apa ya. Pisuh pia, pisuh pia. Ucap bermadu-madu berciukan kau putih harimau jemerai laut. Uwak pati jitro nanti jitro nato. Satu seluruh berpecah dua. Mak, kaya kita kelik. Singoh minai. Ikut munuk akhir gapo apa mak. Mak. Kita mana ya? Oh, lagu tu. Bunyi kata minai. Tidak tak kabar jadi kabar. Tanya kedah mana. Kita cai lah, cari ke darat. Cari upah tak sibuk lah. Oh, kau tu. Habis mak mau tahu dia lagi tu semua. Kau setahun ni gak waksa sepi orang ni. Wak tujuh orang. Oh, ah, pasti tak khabar buat ni. Kita ratu. Kita ratu. Kita ratu kita nak rakan ya Allah mana dia rokok-rokok tapi dia eh ke mana ni Atu nak makan tekuk pokok pun dia ramai-ramai tekuk kita pokok Ah, woyo ya, tekuk tekuk pokok yo. Ya. Aku pakai tekuk pokok mak. Lepas tu, cuma tak betul. Sudah hijau lah. Tapi yo. Aku sore tekuk cedok. Kita banyak juga Kita memakai darah manusia Kalau manusia tiga, kita pakai dua Kalau manusia dua, kita pakai satu Itu kada juga Sebab aku mak bau ni Ya aku nak kita tengok dekat Itu penama ni panah gelar dia tu tak ada gelak manusia ni kan ni dah dah dah dah dah nyanyi raya nyanyi raya nyanyi raya aku raya ya raya aku buat ratu mu sebab rupak ni rupa aku nak raya nyanyi raya mengatu gani ha, Atu gani aku nak cakap dekat Nangis raya, nangis raya Aku rosak remu ya aku nak raya ini Aku tengok remu raya Kalau aku tidak buat ratu remu raya juga Panas sangat Aku cakap dekat tu mengaku lah Gini, uh, eh, Pak Baru. Aku nak tanya mu. Dengar baru di JD. Nak tanya gapo dia naik. Naik tempat ni ni, ramai dah korang lari. Orang boleh kata kau ramai mari ngai. Kalau aku nak ngosek kak, tentu ikan tak boleh kaku. aku. Padu apabila aku ngosek, Orang lagi klik belakang tak dengar. Setengah tu orang lagi dengan motor, dengan kereta. Agaklah. Jadi, atu temung. kita buat ratu ya lama nyanyi lagu kita lama kita nak yati rupuk rada rumuk rada kita tak tahu ilmu lama. jadi kena tanya mu depan orang Homo buat terbaik tu malah mana Ya gini saya Kita pakai remote control kita buat terbang pun boleh, buat melayan pun boleh untuk kita nak usik orang lagi. Oh, nak sidik otak kepala dia ni. Otak kepala ni pun sidik ngerti. Lepas tu kita nak buat lagu mana ni, Mak? Ah, bala bagi bala lah, sungguh. Ha? Orang okay, perangai lagu ni lah, ha? bala juga pun kita bagi lah. Aku nak sayang aku nak tanya mu. Kamu nak tanya apa dia, kan? Lama lah kamu buat kerja gini. Kamu tak ramu kena juga gelah-gelah kau. Ah, lama tak lama belah-belah tahu. Bila-bila mu jangan buat gini. Sebab orang mari nak ngai, kita tu bagi ngosek. Kita lagi ngosek pun kita dia orang lagi orang tak lagi kita tak ngosek. Ha, kau tu pula. Orang lagi belum ngosek. Kita mari sini nak cari ke? Ni kakak dengar set kena kaki kaki dua ni. Kaki ni atur ngerti tak nampak kaki ni pasal nampak kaki bumi. Kalau kita kak, gigi gigi gigi bangat, bangat, bangat, bangat. Padeh muka tu nak ngosek sangat. Hihihi. Hihihi. Dios, eh. Tu dia, bingung, tu dia, bingung. Kita gaya-gaya ratu. Kita ratu nak risak gaya hana siya. Gadu rasa risak gaya gaya hana siya. Orang no ratu bit gitu tu. Kena ringa gitu. Kalau tak ringa, kita nak rosak luak lagi. Hi. Berat dia tu lagu ni. Atu lah dia. Tahu atu pula ada juga atu pasal kecek dan lo. Gapa dia dia? Atu kita ucap terima kasih banyak kepada ke hok mana peminat-peminat kita tu tengok uh, satu pada kayak kartun animasi kita. Betul kata beliau, betul kata beliau. Kita ucap terima kasih banyak. Hong mana tengok animasi katu? Kau lagu mana memang? Ha, aku cuba juga. Ucap terima kasih banyak. Gaya jelata, saya coba seluruh Malaysia. Ha, pakak beli tengok katu animasi, katu animasi. Ha, jangan lupa subscribe belakang tu. Subscribe belakang buat kita tu. Gila tu.